Ça fait une semaine que j'ai reçu mon colis. Voilà, je n'étais pas en place je suis maintenant à la maison. Donc, euh, je vais appeler Baba. Euh, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le colis. On va l'ouvrir ensemble. C'est que j'ai trouvé à l'intérieur. un petit paquet. C'est parce que c'est c'est la poutre dont il m'a parlé. Voilà. voyez Parce après, vous allez voir. Je vais vous montrer quand ça va tourner, vous allez voir. donc, euh, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien. Euh, j'aimerais faire comprendre à mes frères aussi que Baba Nicolet pas quelqu'un de faux, quelqu'un qui peut, qui voilà, et quelqu'un de vrai, qui n'est pas comme les autres personne qui passe le temps en train de mentir, en train de vous tromper. Voilà, merci. Donc, à tout à l'heure.